i la denunciant del cas Taula, un altre dels casos de corrupció més importants al nostre territori, ha viscut un suplici. Així ho ha reconegut la coordinadora d'Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que ha obert a les Corts dels Compareixences de la comissió que investiga precisament este cas. Pérez ha dit, a més, que no està satisfeta amb la instrucció. Des que va denunciar el cas Taula, Rosa Pérez diu que ha viscut un suplici. a rebut fins a sin querelles. Al calor que tienen como los, denunciados está la, soledad en muchos casos eh, del denunciante. Y la verdad es que ha sido un verdadero eh, suplicio con épocas muy, muy, muy malas. La coordinadora de Esquerra Unida ha aportado las denuncias y la documentación que va a presentar a Judge. ha mostrat un esquema en la trama d'empreses i e institucions implicades i ha expressat la seva preocupació perquè no s'avança en la investigació. A mi me preocupa molt com s'està durant endavant el, el, el, tota la instrucció. Els grups socialista, Compromís i Podem han agraït la valentia de la denunciant que ha tingut enfrontaments verbals amb el grup popular. Lo que no haga juicios también, también. hacemos sobre usted, hombre. Somos respetuosos moltes, con usted. Moltes gràcies a la compareixent. anem a... La denúncia de Rosa Pérez va provocar que esclatara el cas Taula i la posterior detenció i investigació de càrrecs del Partit Popular, com ara l'expresident de la Diputació de València, Alfons Rus, o nou regidors de l'Ajuntament de València. Les Corts investiguen els contractes de la Generalitat amb l'entramat del cas Taula